chicos? Soy Luis Freak y sí, lo sé, estoy un poco tarde con el episodio de Ruby, así que no los quiero hacer esperar, vayamos directo al episodio. Estoy esperando el, final de la pelea de Ren. Pero algo me dice que será hasta el siguiente episodio. Y esto es... Cinder. ¿Qué hace Cinder aquí? Eso no es fácil para ella. Recordemos que a Ruby le costó bastante deshacerse de uno de estos. Oh, ¿eso es... ¿Era una clase de entrenamiento entonces? ¿Quién es este tipo? Oh, Darian. No luz es muy bien, amigo. Your task. Were you successful? No. But but hope is not lost. My tail, my stinger, I poisoned him. Crow! He will not be a nuisance to you any longer. No, no longer. I've done that. Have I done well? Have I pleased you? Uh, eh, luces un poco desesperado por atención. ¿En serio? Oh. Que diría, haría, uno es bastante fuerte. Holy fuck. Pensaría que el Grim desaparecería inmediatamente. Ok, Darian está definitivamente más loco de lo que llegué a pensar. Jank. Es Jank, ¿verdad? Oh, y el brazo. ¡Oh! ¡Uh! Y supongo que esa va a ser su motocicleta. ¿Qué más puede guardar ahí? Nice. I don't remember saying that you were ready. Oh yeah? You gonna try and stop me? <laughs> no. I think I'm still too sore after our last fight. I just wanted a better goodbye than a letter. And Eso lo dice por Ruby. Ruby, mamá. Ah, come on. ¿Eso significa que quizás tengamos una reunión del equipo Ruby? Y White. Oh, White se está escapando. tipo debería ser el padre de, de Wise, definitivamente. De nuevo, creo que necesitan autobuses para moverse dentro de su casa o mansión, lo que sea. one of my best. If she's telling me there's a threat in Mistral, then I'm not going to take that news lightly. We've been there for weeks. People are mobilized. Sudden spikes in weapons and dust grades. Someone is about to make a play, and I do not trust Leo to stop them. You've never trusted anyone other than yourself. And for good reason. Pero es algo que ya sabían. Sabían que todo se dirigía al ministro, que era la siguiente escuela en caer. No tientes a Ironwoods. pensemos en negocios, eso realmente le afecta mucho a la familia de, de Wise. ¿Ah? ¿Los va a dejar ahí? Pensé que, pensé que Wise confiaba en Aerowoods. truly safe. No. <sighs> it's where I'll find Winter. I suppose she'll be the only family you have left after tonight. I'll always have you. Pensé que iría tras Ruby o Blake o, o Yang, pero no, va tras Wise, tras Winter. Adoro a este tipo, simplemente por el hecho de que está ayudando a Wise. Y volvemos con Blake, creo. ¿O Junk? No, Blake. ¡Oh, Son! Son estaba herido, no lo, recordaba. <laughs> Pero parece ser que no fue nada muy... letal. is why, son. Huh? This is why I left them all behind. What are you... Wait. Where am I? I am done seeing my friends hurt because of me. Blake. Shut up! Whoa. Do you think I like being alone? Every day. Every day I think about them. gang? They were my friends. I loved them like I never thought I could love anybody. And I hope they hate me for leaving. You don't mean that. Yes, I do. No, you don't. Everyone thinks they can help me, but they can't. You saw Ilya last night, and she's not even the worst. No. No more. They're better off without me. I made my choices and I'll deal with the consequences because they belong to me. You think you're being selfless, but you're not. Yeah. A chameleon friend of yours got me pretty good. But I'd do it all again if I'm in protecting you. And I can promise Yang would say the same. Okay, hay algo que Blake no entiende. O creo que no lo entiende. Ella no le gusta ver a sus amigos lastimados por ella por, por causa de ella. Pero ella no ha entendido que sus amigos se lastiman porque no quieren verla lastimada a ella. Es una relación 50-50, o sea, es obviamente es parte de, una amistad en este tipo de situaciones. Eso es a lo que refiero. But if it makes you feel any better, the next time I go up against Lizard Girl, it won't be for you. It'll be to get even. <laughs> My hero. Ooh. Oh, oh, uh again? Rui, John, Crow. What are you guys doing here? Did you hear that noise? What was that? Re Ren, puede sentirlo, ¿no? Espera, esa cosa estaba ahí y nadie lo notó. Ok, creo que hay varias cosas importantes en este episodio. Las chicas, el equipo Ruby, ah, por fin volvió a tomar control de su vida. Y están en el camino a lo que creo es un reencuentro en Ministral. Creo. O Eso espero, realmente espero que lo hagan a tiempo, puesto que Yang está muy muy lejos de ahí. Y Ruby está en el camino atorado con esto. Así que en cuanto a Wise, se dirige ahí por, porque Winter está en Ministral. Y Blake va hacia Ministral para encontrarse con Adam. Así que realmente no. Todo, se está congregando en el siguiente ataque que va a ser el de, el de la próxima escuela de Ministral. Pero no creo. Bueno, hay una diferencia aquí, la diferencia de cuando todo esto pasó en Atlas. Pasó en, hay una diferencia aquí para cuando todo pasó en Beacon. Es que ahora saben respecto a ello y pueden estar preparados, pero no, he visto nada como un, ejército que, los apoye. Aunque Ironwoods también está ahí, así que probablemente tenga su ejército listo para combate. Pero no estoy de todo seguro que sí pueda hacer. Y ahora nos topamos con esto. El Grim que teníamos que no tuvimos la oportunidad de ver en el episodio pasado, al fin sabemos cómo luce. Tengo que decir que luce muy diferente a otros Grims. Pensé que la animación sobre este iba a ser un poco diferente, más parecida a los Grims que, que hemos visto en, en este mismo volumen, como los Beowulf, que son un poco más atemorizantes. Este luce muy, digamos que de una forma muy humana, eh, y no luce tan, tan intimidante como los, los Beowulf para mí. Así que bueno chicos, lamento otra vez el retraso en el episodio. Muchísimas gracias por ver y yo los veo en el siguiente. El siguiente será el último episodio del volumen 4 de Ruby. Después del volumen, no sé si hacer un directo como lo hice después del volumen 3. Eh, platicar un poco de lo que pasó en el volumen, lo que creen que vamos a pasar. Si les gustaría la idea, déjenmelo en los comentarios. No olviden dejar un like en el video si les gustó y yo los veo en la siguiente. Soy Luis Lobo Freak. Bye bye.